адиабаттык процесс деп айлана чөйрөнү менен жылуулук алмашпаган процессти айтат адиабаттык кысылууда газдын ички энергиясы көбөйөт демек бөлүкчөлөрдүн дагы ылдамдыгы өсөт бул процессте басым эки фактор аркылуу өсөт көлөмдүн азаюусу жана газдын молекулаларынын ылдамдыгынын көбөйүүсү графикте адиабаттык кысылуунун бөлүгү изотермалык кысылуунун үстүндө жайгашты адиабаттык кеңейүүдө газ өзүнүн ички энергиясы аркылуу жумуш аткарууда бул учурда газдын молекулаларынын ылдамдыгы азаят көлөм чоңойсо басымдын азаюусуна алып келет анда молекулалардын ылдамдыгы дагы азаят графикте адиабаттык кеңейүү изотермалык кеңейүүнүн алдында жатат